Thank you. Oui, boss. Où sont les filles On les a pas retrouvées. Putain, comment Retrouvez-moi ces filles. Ok, boss. Ces gars-là, il faut me les retrouver maintenant. Ok, boss, tout de suite.